алюминий пластинасынын учунда эки шакекче бекитилет шакектердин бири туюк экинчиси кесилген эгерде магниттин түндүк уюлун катуу шакекчеге келтирсек анда ал түртүп чыгып пластинка айланат магнит шакекчеден алыстаган сайын магнитке тартылып магниттей ээрчийт эгерде магнит шакекчеде кесилген шакекке жеткирилсе анда шакек менен магниттин ортосунда эч кандай өз ара аракеттенүү болбойт